哎呀，别动了，搞我都烦死了。对。啊。 <laughs> строби. Psst, psst, psst.

过来，来。 Meow. Meow. Uou! <laughs> Uou. <laughs> Crazy cat. Não, não.